එකපාරක් බබා ඔයාට කියන්න මම මේ ඔය අපේ එක කෝස් එකක් තිබුණා මම ඒ කෝස් එක කරන කාලේ මට ට්‍රැවල් කරන්න හම්බුණා ඇත්තටම අප්‍රිකාවේ. ආ. ගමේ ගියා වගේ ඇති වාටි ඉතින් දකින දකින තැන නෑ බෑ. හයි හයි කියන් යන්න තියෙන්නේ. අප්‍රිකාවේ බබා ඉතින් එක එක රටවල් වලින් එක එක අය ඇවිල්ලා හිටියා. ආ. ළමයි. ළමයි කො ළමයි නෙවෙයි ඉතින් ඔක්කොම සමහර මැචුවර් ඩෑ තිබුණා. එහෙම එක එක කට්ටිය මේ අපි වගේ පොඩි අය හිටියා අල්ලපනල්ලේ. හරි? එකයි ඉන්නවා ඉතින්. නමුත් මේක ඉතින් ඩිප්ලෝමය ගන්නේ හරි අප කතාබා කර ඉන්නවට අප්‍රිකාවේ එකනෙක් අපිත් එක හිටිය මට මිනිියයි නම මතකනය දැන් හරි මිනිිය කියන දස අපි මේ ලංචේ ගන්න ගමන් කියනවා හරි අපි ගොඩ හිතවත්ල දැ මාසයකට ගීල ගොස්සක නගනම් මචන් කලින් කිව මාසකට ගියා කියලා අනය අවුරුද්ධ ඩිප්ලෝමයක් කියලම කිවන්න මට කියනවා මචන් අපේ රට හරි උෂ්ණයි මචං ලොකු සීනකෙන් දැමිය කියන්නේ රට ගැන ඉතින් සාභිමානයෙන් ඒ උෂ්ණයි කියලා ඒක හෙන අභිමානයෙන් කියන්නේ හරිද එතකොට බබා අපිත් එක්ක හිටියා මේ අයිස්ලන්තේ. දැන් ආපු මගේ යාළුවෙක් දැන් මිනිහා මගේ ළඟම හිතවතෙක්. හරි. මිනිහා කියනවා මචං our country අපේ රට මචං මම එහෙම කර දෙන්නේ නැහනේ. මචං අපේ රට හරිම සීතලයි මචං. කොච්චර සීතලද කියනවා නම් හරි හැම වෙලාවෙම අපි කාටි අයිස්ක්‍රීම්. හරි. සරි සරි. තින් ගෑනුනේ. ඕනේ කියන්නේ. මන් දන්නවා එයා හැම වෙලාවෙම අයිස්ක්‍රීම් කනවා කියලා නංගි. <laughs> ඔයා අයිස්ක්‍රීම් කන්න ආසයි කියලාත් මන් දන්නවා. මේ අයිස්ලන්ත එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. මිනිහ කියනවා මචං අපේ රට කොච්චර සීතලද කියනවනම් මචං හැම වෙලාවෙම මචං වතුර වෝට වෝට මචං වෝට වතුර මිදිලා තියෙන්නේ මචං මිදිලා. වතුර මිදිලා තියෙන්නේ. වතුර මිදිලා තියන්නේ. අයිස් වෙලා මිනේ වතුර අයිස් වෙලා තියන්නේ මචං. දැන් ඒ සීතල ගැන එයා එන ලොකු අප්‍රිකාවේ එක රස්නේ ගැන ලොකුවට කතා කරනවා. දැන් ඔයා මොකද ඒ කරන්නේ? හැමදාම ඉතින් අනුන්ගේ කතා අහන් ඉඳලා මම මම මොකටද අරුගේ වතුර මිදිල්ලට සෙකන්ඩ් වෙන්නේ. හරිද? මං කිව්වා මචං බලා මේ කේල් මලක් කතා කරනවා. හරි? මචං අපේ රටේ හරි බයිනවා කාන්ට්‍රේ හරි අපේ රටේ මචං තියෙනවා නුවරඑළිය කියලා පැත්තක්. අපි ඒකට කියන්නේ පුංචි එංගලන්ත ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් කියලා. ඔයාලට මොලේ පහල වෙලා නේද ඒ ටික. මචං වෙන කොහෙ ගැන කියන්නද සීතල ගැන කතා කරලා දරුවෝ බයිස් මිදෙනවා කොහොම වෙන කොහෙ එහෙම එකක් නැහැ නුවර්ලින් තියෙන්නේ. මොකක් මචං ඒකට මචං අපි කියන්නේ ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් කියලා පුංචි එංගලන්තය කියලා නුවර්ලිට කියන්නේ මචං. අයිස්ලන්තේ මොනවද බන් සීතල හරි නුවර්ලිය මචං කොච්චර සීතලද කියනවා නම් මචං හරි අපි එහෙ ගිහිල්ලා ටයිප් රයිටර් එකෙන් වෝට කියලා ගැව්වාම වදින්නේ අයිස් කියලා. වදින්නේ අයිස් කියලා ඒ තරම් සීතලයි. තරම් සීතලයි. තියෙනවා අයිද? සුපිරියෝ. චර සීතලයි මචං. Proud of <laughs> my son. එහෙමයි අපි එහෙමයි අපි. රට වෙනුවෙන් නේද? ආඩම්බරෙන් කතා කරේ අතිශෝක්තිය. වදින්නේ අයිස් කියලා. අනේ.